Muchas gracias especialmente a Fernando por estas palabras tan cariñosas que tuvo para nosotros. Yo también quería empezar por los agradecimientos, ¿no? Eh, para que no se me quede despierta ningún al final, ¿no? Eh, en primer lugar, yo quería les agradecer a Lucía y a Pierre por esta interpretación que nos acaban de hacer de varias piezas que nos ayudan a crear un ambiente un pouco especial para votar estas proposicións. Moitas gracias a vos, pois porque senón a posición sería outra cousa, outra cousa un poquinho menos. quería agradecer ao Concello de Ribadeo a colaboración que sempre ten con nós. Sin o apoio do Concello, hacer esta exposición sería imposible entonces pues, gracias tamén ao Concello e seguiremos viendo gracias a Joan Carlos Garrido, porque aquí hai un montón de horas de traballo, un traballo inmenso de investigación y que muchas veces os propios do país non sabemos valorar. E é unha pesa que temos e que temos que examinar porque recorreu nada menos que casi 1.600 kilómetros para vir desde o outro día arriba de él e axudarnos ao realce de isto que temos aquí e que podedes ver vos. O meu papel aquí é un pouco de falar da nosa asociación, de representar a nosa asociación de Irmandade Ribadeo Losturí. E teño que valer un pouco tamén para a casa. Se alguén me pregunta por que sigue existindo un armamento de regadeo, el regadeo eu escribí como algo activo, como algo participativo, como algo que non decade, como algo que sigue, porque estou convencido que despois desta pandemia, no ano 2023, celebrenos ali, no tu eh? contade con nós, ali estaremos no ano 2023. Que é o que leva a que este mandamento pois, poida continuar e pois, poida pasar os tempos de dificultades e lograr superados. Pois eu estou en neso e penso que dúas cousas. Hai algo de condicións objetivas. Hai algo de condicións objetivas, falouse moitas veces, pois as relacións entre Galicia e a Bretaña, das similitudes entre estes dous pisterras europeos, entre estas dúas entidades da, da terra que se meten no mar, falouse moitas veces pois de, do, noso, de, do noso paisaxe semillante, falamos tamén moitas veces nos nosos encontros de Castelao, dos seus dibuixos, falamos de moitas cousas, falamos de histórica dos 80. Falamos de Manuel María e do seu planto a Bretaña. Falamos de Adam Steve, lóxicamente. Falamos de, do poeta bretón Paul Keine que non foi traducido ao español, pero sí foi traducido ao galego. Falamos do Festival Intercértico de Oriente, que poderíamos falar hoxe outras unidades das tanxugueiras bretonas que van representar a Francia no Festival de Eurovisión, que así son o grupo Albán e AE. <laughs> as manxueiras bretonas que a representarán. Hai moitas cousas en común que nos unen e que nos empuxan a seguir traballando xuntos. Eh, pero non nos engañemos. As condicións, digamos, positivas, as circunstancias que poden favorecer un irmandamento non son suficientes para manter unha irmandade viva. Fai falta a xente, fai falta as persoas e fai falta o traballo. Eu teño ao meu lado a Nalín, que sei que vai coller a testemunha, vai coller a antorcha dos que apeteceron na, na presidencia da Asociación de, de Loutudín. Eh, pero eu sei tamén que os bretóns son xente un pouco seria. E ainda que ás veces poidamos facer algunha brincadeira con eles, eu sei que gostan dos compromisos. Son xente seria. Eu doume conta mirando para a pierna. Mirando para a pierna. Non se xoca. Forte, rexo, pois son xente seria. E eu aquí, dado que son xente seria, eu vou repetirles o xuramento, aquel antigo xuramento de Tom, un pouco moldeado polas circunstancias. E vou dicir en francés a Nadine, para que o entendan. Testamento y Nuevo Testamento en galego. Nadie, nunca Esteban Fidel, hoy verás, a la le cien tombe en los ecras, o que la ver sube en los encrutice, o que la ver monte en los sumerge. Nos resteremos fieis ao enmanamento a menos que o ceo caia e nos aplaste, a menos que a terra xa en los en, en, y a menos que o mar monte en los afobios. Moitas gracias a todos.